perquè vostè ho entenga. Perquè és raro, eh? Perquè jo m'explique claret. Jo m'explique claret. Això no és una pregunta, és una compareixença, on jo li pregunto una sèrie de coses que jo crec que ha entès tota la sala. Mm? Però jo li les torno a repetir, perquè, escolta, la paciència i, i, i, i el... Jo li torno a repetir, a vostè què li pareix la participació que se li ha donat als treballadors en este procés i, que comis... i el fet que Comissions Obreres, un dels sindicats importants en la sanitat valenciana, hagi demanat la dimissió de la gerència, la valoració del Consell. No acabo d'entendre la pregunta, no sé eh, lo que quieren que le conteste. Quina valoració fa vostè, que li sembla, que li pareix, que li parece, que Comissions Obreres en este procés hagi demanat la dimissió del gerent. Repito, sigo siendo la pregunta. Què li pareix al govern valencià? Què li sembla a vostè, senyor conseller, que un gerent tire als representants dels treballadors d'una reunió? Quina valoració fa d'això? M'entén? E, està clara la pregunta, no? Li pareix bé, li pareix... La valoració vol dir li pareix bé, li pareix mal, que en democràcia als representants dels treballadors se'ls tire. No encuentro jo on puede estar el kit en esta pregunta li ho explique, per si no m'ha entès. El gerent va anar i els va dir o feu el que jo vos dic i vos calleu o mireu el que li ha passat als treballadors de Televisió Valenciana, que per si vostè no ho sap, han tancat Televisió Valenciana i els treballadors estan al carrer. És a dir, els va amenaçar amb que si no feien el que ell dia, els tirarien al carrer. Quina valoració fa el Consell d'això? Vostè, senyor conseller, quan li pregunte quina valoració fa, me vull referir, això li pareix a vostè bé? Li pareix mal? Repito que no entiendo bien eh, eh, que, que, que, cuál es la duda que debo aclarar aquesta pregunta. Pues sí, tenim un problema. Jo estic preocupada, la veritat, perquè, claro, amb tots els problemes que tenim en esta comunitat, amb un, tindré un govern amb, amb dificultats cognitives, que no anten lo que se le pregunta, encara que siguen frases sencillas... sense preguntes subordinades, y entonces no es capaz de contestar ...y cumplir la seva función constitucional es complicado. Porque me he sentido tremendamente ofendida al estar en estas cortes y compartir escaño con personas elegidas democráticamente que utilizan la descalificación y el, insulto en la persona del conseller hablando de dificultades cognitivas, eh, alteraciones eh, em, de usted no sabe, podía pedir, podía decir. Mire, eh, alteraciones cognitivas desgraciadamente tienen los pacientes que tienen traumatismos cranoencefálicos muy graves, pacientes que trato todos los días en la unidad de daño cerebral desgraciadamente y que ustedes utilizan continuamente para descalificar e insultar a personas que hoy están aquí. Jo he dit que tenim un govern amb problemes mm, i no només els que coneixem per la premsa, sinó a més en problemes cognitius. I vostè diu que és que que pena perquè això ho té gent amb, amb traumatisme craneoencefàlico. El conseller no té un traumatisme craneoencefàlico, té un traumatisme democràtic.